kukaribisha tena katika episode ya tano baada ya kumaliza episode ya nne katika kitu wanaita Kayamat, mwanamke mchawi. Ni episodi ya tano baada ya kumaliza episodi ya nne ndani ya kali yako pale Likoma na Agley, naileta tena kwako hii hapa, nami ni toto la Kihindi nikiendelea kunguruma ndani ya nyumba. Mambo bado ni mazito, binti amepigwa kofi barabara, binti anamuita Puja, lakini bado alipata kuweza kuwa na asila sana. Kwa nini huyu mwanaume aweze kumpiga na wakati yeye anampenda? Sasa hii vita ni nzito sana vita ya mapenzi kati ya Anamika na mwanadada wanamwita Puja. Haya, picha linaanza namna hii, baba na baba, ni hatari sana. Ni 0694065322 eh, Kayamat mwanamke mchawi. Ngoma hii hapa inazidi kusonga mbele, episode ya tano. Haya, mambo yanazidi kusonga mbele. Haya ndio matukio ambayo alikuwa amepita, na mama alimwambia ukweli kwamba wewe unaonekana kwamba una mahusiano na mwanaume wangu mimi, na kipindi ambacho Raji pia alikuwa akilaumu kwamba ni kwa nini yule dada alisababisha ajali kwa dada yake, na mwisho alipoweza kuona vile vimvuli alifikiria kwamba yule alikuwa ni Udei pamoja na yule mwanamke anaitwa Namik, lakini kumbe fikra zake zilikuwa tofauti. Yule kule ndani alikuwa ni mtu mwingine, yule bwana mdogo anaitwa Raja, mdogo wake na Namik alipokuwa na mwanamke wake. Sasa yeye alihisi vibaya. Taarifa ilifika moja kwa moja mpaka nyumbani, na wazee waliweza kupata taarifa kwamba binti ameweza kupigwa na mtaalamu anaitwa Udei. Nini tena babu, kuna shida gani? आप लोग सब इतने खामोश Naona mbona kama mpo kimya wote. तुम्हें क्या समझते रहे Unataka tukwambie nini? बड़े हो समझदार हो Si watu wazima इतनी नकारा और ऐसे नालायक निकले hivyo, wakati mwingine unathubutu kufanya mambo ya kipumbavu na utu uzima ulionao. तो उधर तुम वही करोगे जो हम सब कहेंगे Kile ambacho tumefa, umefanya tumeambiwa पूजा की बात पे यकीन है। yote kwa yote, na tumemwamini Puja ambacho anasema. Lakini mama, kwani shida ni nini? क्या है Mimi nimemwambia ukweli wote. अनामिका से बात करना चाहते हैं। Anaambia sasa hivi tunataka kuweza kuongea na huyu mwanamke ambaye anaitwa Anamika. होता है Sawa, jo bhi baat hai main hal kar deta hu. Arre, lakini hata najua kama mimi yule nafanya biashara tu. Mari tere buddhu ke buddhu hi rahe. Are bhai aurton ki baatein aurton se hi ki jayengi na. Anaambia bwana, nyinyi hakuna sababu hata kugombananga. Basi uweze kuamini. Anaambia nini? Kumbe mnanichekesha jamani. बेटा पूजा ने हमें बताया कि अनामिका उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती है Puja ametuambia hivi, Anamika ni dada yake mdogo ambaye wanapendana sana na wana urafiki mkubwa. सारी Amekuja kututambulisha leo. जो एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए निभाते हैं Sasa na sisi tumefurahi. उसने तो यहाँ तक कह दिया Kwa hiyo sasa tulivyokuja hapa tukaanza kukuambia hayo ili ujue kwamba labda tukuna jambo baya. Hapana, hajatulalamikia lolote na wala hajatuambia baya lolote, isipokuwa ametuambia kwamba anampenda sana Anamika. Binti kwenda nyumbani aliambia familia kwamba anampenda Anamika na amemchukulia kama dada yake. Anambia mimi nimewambia wazee kwa nia nzuri tu, kwa sababu mimi sitaki kuonekana mbaya kwa Anamika. Sasa sidhani kama hilo jambo limeweza kukuudhi. Ah, mwanaume alikasirika sana, pamoja na kumpiga kibao, yeye amemtambulisha kuwa anampenda. Ode. tumhe kya lag raha tha? Unaonaje? Un baaton ka khulasa ghar. Unitaka niwaambie kile ambacho linifanyia nyumba nzima? Na. Hapana. Never. Siwezi. Mimi nimewaambia kwamba nampenda Anamika na sijawaambia kwamba umenipiga kwa ajili ya Anamika na haya yote mimi nafanya kwa ajili ya mapenzi yangu kwako. हम दोनों की शादी तो तय है और हमारी शादी को देखकर Sasa tumesha karibia, zimekaribia siku za sisi kuoana. Nafikiri huyu binti atakuja kuwa mshereheshaji mkubwa sana katika ndoa yetu na atachangia mengi नए रिश्ते में जुड़ जाए eh. Kwa hiyo mi nafikiri tuwe na uhusiano naye kama ndugu tu, तुम और अनामिका दोस्त नहीं रह सकते na nafikiri hamtaweza kuwa marafiki tena baada ya mimi nawe kuweza kuoana. Sitahitaji urafiki wewe na yule mwanamke, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा परिवार चाहता है कि kwa sababu ni mimi tu ambaye nipo kwa ajili yako na familia nzima inajua hilo. ये Shika hii, shika hii. Anampatia simu Mwamba, anamwonyesha kwamba ana hasira, lakini mama anajiamini, ruka utakavyoruka, lakini yeye hawezi kumkosa mwanaume anayempenda. Okay, sijui anajiamini kitu gani, lakini anaonekana ni mwanamke mzito sana. उदय Odei, hebu niache, tuache yote na sekona katika hali kama hii. Nimechoshwa na hii tabia. Kwa nini unakuwa hivyo? Mimi nasubiri mkono wangu utakapochora mehendi na nitakapokuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuolewa na wewe, na kama Anamika ataendelea kuniingilia mimi sitamwacha salama. Nikwambie kitu mimi kukuleta hapa wewe sio kwa ajili yangu mimi hii ni kwa ajili yako wewe na uwe tayari kwa ajili ya kunioa na ujue kwamba familia inaz, inali, inalifikilia hilo zimesalia siku kadhaa sasa pale punde ambapo mehendi itacholewa katika mikono yangu basi anamika atakuwa hana chake sasa jamaa anawaza sijajua kwamba yeye anamfikiriaje anamika wanaita kayamati mwanamke mchawi bado tunasonga mbele Sasa nini kilifuata baada ya pale? तुम्हें घर वालों को उदय और अनामिका के बारे में सब कुछ बता देना Kwa चाहिए hiyo umeiambia familia kila kitu kuhusu Udei na Anamika? विश- Wamesemaje? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में Hilo jambo mimi sitakuwa na haraka nalo. वही शुरू करो जिसे अंजाम दिया जाए Sasa kile ambacho kimeanza basi mimi ndio nitakia kimaliza. सब कुछ बता देती तो क्या होता Sasa kama nitawaambia familia kila kitu, nafikiri kitatokea nini? थोड़ा जलील होना पड़ता Nitamdhalilisha mtu नहीं कह देता na wala sitakuwa na haraka na hayo, लेकिन झगड़े की जड़ वैसी की वैसी ही रह जाती lakini nikwambie maziwa kwa maziwa na vumbi kwa vumbi. रे ही सही लेकिन कामयाब जरूर होगी Kazi yangu ni nyepesi tu na lazima nitaifanya. मेरे हाथ Mkono wangu अनामिका के हाथों से मेहंदी लगवाने के लिए मच्छर utaweza kuchorwa mehendi pamoja na mkono wa Anamika. Siku ambayo mimi najiandaa kuolewa, Anamika atakuja kunichora mikono yangu, na hapo ndipo atakapojua kwamba hana nafasi tena ya kuwa na ukaribu na udei Bohe. Yashwant. Yeye mpuuzi namna atakavyoweza kuumia. Anaambia siku hiyo yeye ndo atakuja kumchola. Kuna michoro huwa inachorwa mwanamke wa Kihindi anapoolewa. Sasa anaambia nami kaenda atakuja kunichola. Lakini muda huu kuna mtu mmoja alikuwa anafika hapo ambaye hatujapata kumjua ni nani katika hii nyumba. Namaste. Habari? Udei. Udei. Anamika. Na Anamika. अच्छी तरह से पहचान लिया है nafikiri unawajua vizuri जी ndio एकदम अच्छी तरह से nawafahamu vizuri sana गुड vizuri sasa kuna mtu ameitwa क्या काम nataka nikupe kazi एक दो दिनों में हो जाना चाहिए hizi siku mbili tu siku moja tu हम्म ola ठीक है sawa चलता हूँ mimi nakwenda amemwambia unawajua vizuri anamika na bwana mkubwa anaitwa Dei. Bwana mkubwa akaambia ndio, akaambia sasa fanya kazi yangu. Sasa huyu jamaa ameagizwa kufanya kazi gani? Sisi tunasubiri kuweza kuona, kwani mambo bado ni mazito. Leo ndio siku ambayo binti inabidi achorwe mehendi katika mikono yake, na hata pia bwana mkubwa ambaye anakuwa anaoa anachorwa mehendi yaani katika mkono wa mwanamke linaandikwa jina la mwanaume na mkono wa mwanaume linaandikwa jina la mwanamke, wale wawili ambao wanatarajia kuweza kuoana. Leo ndio siku yenyewe, na mama alisema leo kuna shughuli inabidi aimalize, binti atakapomchola katika mikono yake basi itakuwa ndio mwisho yeye na udei na hata urafiki utakuwa haupo tena usme to dimag nahi hai lekin aapko to sochna chahiye na hivi unafikiria nini Uni kama watu wako sawa hapa ndani kuch nahi sunna hai kusikia chote kutoka kwako mujhe ye baat kya sochenge lekin mere aap lakini kimya yaani una mume wake hao wanapelekana mbio mbio. Naomba ukinidhalilisha tu hapa utanielewa. Pata kya sochkar Sijui unanifikiriaje wewe? Ek baat ka jawab dijiye. वो कमला टूटा कैसे hebu ni- ni- niambie niambie kule kule ndani kule ilikuwa kimya ये यहाँ से hebu ondoka hapa नहीं चलो मेरे nimesema toka bwana nifuate kwanza मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करना है sawa kuna kitu nataka kisafishwe kwa hebu twende Mm, mke gani unanitesa namna hii गमले में leo nipeleka peleka mbio hivi kama mbuzi sijui kuwa na amani eh, ba, babu twende मूड ठीक नहीं है hebu niache niache sina mudi wa kucheza niache mimi आप जल्दी आ kwani kuna nini bwana hebu twende हाँ आ जाएंगे hebu niacheni basi baba twende baba anazingua baba atakwenda kwenda kucheza anapelekwa mbio na mkewe sherehe imenoga kwelikweli nyumbani kwa kina udei kwani wanatarajia kuweza kuona ndoa lakini huyu binti wanamuita puja ni binti hatari sana na anaonekana dhahiri kabisa kwamba ana nguvu ya giza inayojifanya inamfanya kwamba ajiamini sana haya baba एक्सक्यूज मी anaambia samani पूजा puja तुम्हें क्या लगता है unaonaje हमारी दुश्मन आएगी adui yetu kaja ऑफ कोर्स वो आएगी bila shaka kaja आफ्टर ऑल उदय baada ya yote udei आहूजा की इज्जत दाव पर लगी है udei ahuja ndio kila kitu कि kwa hiyo अगर फिर भी अनामिका नहीं आई तो kama anamika asipokuja ऐसा नहीं हो haiwezekani Lazima atakuja. Tum dekhte jao Utaona Jawisha. Wakt dheere dheere. Wakati ukifika polepole pole tu. Kaisi karvat badalta hai. Tutaona namna gani tunaweza kubadilisha hali ya hewa. Angalia mambo hayo. Sasa wanamsubiri binti, kuna bonge la dude limepangwa baba, wanaita mwanamke mchawi. Episode ya tano, sinikose episode ya sita.